السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال النوبة القلبية القلب بيقوم بتوزيع وضخ الدم على الجسم كله عشان يوصل له الغذاء المطلوب لأداء وظيفه وبرضه القلب نفسه عضلة القلب محتاجة دم عشان تقوم بوظائفها الدم ده بيوصل لها عن طريق شرايين اسمها الشرايين التاجية أو coronary arteries لو حصل مشكلة في coronary arteries ديت وانسدت بحيث أو دائت بحيث الدم اللي يوصل للقلب يبقى قليل هنا يحصل النوبة القلبية طب ليه بيحصل الانسداد الانسداد ده بيجي زي ما شايفين في الفيديو من تراكم الجزيئات الدهنية والكوليسترول في جزء من جدران الشرايين التاجية ومع تراكمها بتكون حاجة اسمها بليك وهذه البليك بعد كده تتكسر وتنفصل عن الجدار وتسد مجرى الدم ويقل الدم الواصل إلى القلب وتحصل المشكلة بتحصل النوبة القلبية لما يكون الدم الواصل للقلب قليل وده بيحصل عادة لما بيحصل انسداد في الشرايين التاجية المغذية للقلب بالدم والانسداد ده بيكون نتيجة تراكم الدهنيات الكوليسترول وأمور أخرى في الأوعية الدموية مما ينتج عنه حاجة اسمها بليك وهذه البليك لما بتتكسر وتنزل داخل الوعاء الدموي بتسده جزئيا أو كليا فينتج عن ذلك قصور في تزويد القلب بما يحتاج إليه من الدم وبالتالي بتحدث النوبة القلبية والنوبة القلبية ممكن تكون خطيرة جدا وممكن تكون قاتلة ولذلك من المهم جدا الاتصال بالطوارئ لما بنشك في حاجة زي كده أعراض النوبة القلبية في علامات مبكرة بنخاف منها أو بناخد بالنا منها وهي ألم وأوجاع في الصدر الشعور بالغثيان والرغبة بالقيء ألم في الرقبة والظهر ألم في الكتف والذراع الأيسر ثم ضيق في التنفس